देख रहे हैं घमासान डॉट कॉम मैं हूं आपके साथ दीक्षा भानप्रीत राजगढ़ कलेक्टर एक महिला को ब्लड की जरूरत होने पर निधि निवेदिता खुद उस महिला को ब्लड देने के लिए अस्पताल पहुंची और उसे ब्लड दिया और साथ ही लोगों से रक्तदान की अपील भी की जिला कलेक्टर निधि निवेदिता को सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली कि जिला अस्पताल में कोई महिला बीमार है जिसे ब्लड की अंत्यंत आवश्यकता है ब्लड ग्रुप समान होने के चलते कलेक्टर खुद अस्पताल पहुंच गई और महिला को ब्लड दिया कल मतदान के बाद आज रक्तदान कर कलेक्टर ने आम जन से भी रक्तदान करने की अपील की है ये एक पेशेंट है कविता दानी उन्हें ब्लड की आवश्यकता थी तो मुझे लगा कि मुझे देना चाहिए और ऐसे में ये इसमें बेसिकली चीज़ें थी मुझे लगा रक्तदान देने से एक तो मैं किसी की मदद भी कर पाऊँगी और दूसरा मेरा जो ब्लड है वो वापस से रिसाइकल होगा फ्रेश ब्लड जनरेट होगा बॉडी में मुझे और हेल्दी बनाएगा और साथ ही कल हमने मतदान किया था तो इसकी ये उंगली थी और आज हमने रक्तदान किया है तो इसका ये बाजू तो मैं सभी लोगों से अपील करना चाहूँगी प्रशासन बहुत जल्द एक ब्लड कैंप भी लगाएगा जिसमें आप सभी लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे